Ingat kita adalah satu Di keluarga besar Gelbar FC Sabtu sakit maka akan Semua merasakan sakit juga satu di keluarga besar Gilbar MC Satu sedih maka akan Semua merasakan sedih juga Selangkah jauh Kau bisa Kita lewati bersama Dengan penuh rasa indah Selangkah demi selangkah nah, Kita lewati Arif. Arif. Arif. Arif. Arif. Dek, belakang dek, langsung dek. <laughs> kawan. Ayo, ketebasan Banget, iya. Banget. Mana striker lu yang bogem-bogem dua? Ganwin ganjir. <laughs> hampir ya Widi ayo waktu weh woi waktu gila iya. aduh